Olha que gracinha esse meu mano. Mamãe, vem cá pra você ver, meu mano. Olha a briga. Oh. Olha lá, lá, lá, gracinha. Gracinha, meu Deus Olha. Tem um pouco carrinho pra riba. Põe na linguinha lá. É. <laughs> Olha ela, como é que ela fica? É, acho é que depois tá dormindo, o bichinho lá. Nunca tinha visto, não? Eles é. mamando, ó. O outro não conseguiu pegar o peito, olha lá. De cima, ali, ó, de cima, tá vendo? É, tá passando. Olha lá, olha lá conseguiu. É. Ah, a linguinha, igual criança. A linguinha lá. Olha lá, tá fazendo. É só deitar, ela vem mamar. Como é que ela sabe? Né? Ela deitou pra eles mamar, você viu? É. Tava lá. A mãe, né, Lu? Uhum. É. Olha lá, mãe, chupando lá. Olha o outro lá, lá de cantinho, o coloridinho. Colorido. Largou uma lá, pegou outra lá, olha lá. É vermelhadinho, né? É o de lá. É. Que gracinha. É. <laughs> Oh. <laughs>